Els veïns i veïnes del, de, del número 153 i 157 podran tornar aquest cap de setmana, ja diem 48, 24 48 hores, si realment es comprova que, que no hi ha cap patologia, lògicament, ha de ser que estiguem segurs que s'hi si pot anar a viure, s'hi pot tornar sense cap eh, risc, i els habitants de l'edifici més afectat del, del número 155, doncs tardaran en 10-15 dies, en principi el marge que els hem proposat és, és dues setmanes, una setmana, diguem-ne, per completar tot l'estudi peritatge per veure les causes i una setmana per fer aquesta intervenció d'urgència. Ha de quedar clar, lògicament, que aquesta intervenció permet tornar-hi a viure, però que quedarà pendent tot un estudi a més de, de detall de l'estructura de com ha, ha quedat afectada per fer una rehabilitació de l'edifici que serà, que és eh, imprescindible.